kita akan mulai guys ya mulai Easter fun in my town dia hahaha rasain tumis ah. ya pertama biru yang kedua itu merah yang Quatro. E outro, Baru kita lepas subscribe, like dan komen guys ya. Kita tungguin mesin datang ya. Now I'll see who dare e celebrate.